ተማሪት እንደ አምና አርጋው ወሲ አምና አርጋው ከዓ ኮንቲነሪ እዩ ብጣዕሚ ኣሰቃቂ ገዛ ቀትሪ ሃሩር እዩ ጥራሕ ነብስኻ ምሸት ከዓኒ ብቁሪ ከትከት ኢኻ ትብል ብቁሪ ኣብኡኻ ክልተ መዓልቲ ጌርና ንማይ ዕደጋ ሄድና ኣብታ ኮንቲነር ካብቲ ፎርቶ ድኸድና ዒስራ ሰባት ልክዕ ኮንቲነር ኣላ ኣብ ሓንቲ እትዮምና ኣብኡ ሓደ ሰብ ጥራይ ፅንሕና ነዊሕ ዝተኣሰረ ሽዱሽተ ወርሒ ዝኩሉ ገፁ ፃዕዳ ኮይኑ ኣይዛረብኒ እዚ መሽምሽ እዩ ተነብሱ በቲ ዛሓደን ቁርን ብዙሕ ኣይዛረብኒ ንሱ ጥራሕ ፅኒሕና ዳማርጋዊ ኮንተ እዩ ላይ ከምዚ መሰጋገሪ እዩ ዳማርጋ ዋላ ካብኡ እቶም ሲቪል ናብ ተዓሊም ናብ ገርገራ ኸዱ ኣብቲ ግዜና ዝነበረ ማለት እዩ እቶም ወታደራት ከዓ ናብ ናይቲ ግንባር ወይ ናይ ሃልኦም ასერთიემდღურ თარცო მარეთი